хамгийн мондөд өчнийг хинч тэнтгүй байсан хамгийн баян хүчтэй хамгийн ядуун байсан хамгийн мондөд дамгууд хамгийн модонд байсан хамгийн агууд эмэрчид хамгийн хатдаг тулсан Тэр бомтонч цагта дансан тгээс эхэлсэн Тана гэр бүл чинь хүний доонигээс эхэлсэн Тэнгэр тулсан нэр хүнч гисэн ихэнх хөвлөд эхэлсэн Ардын арми хашир хурнааж гисэн зэргээс эхэлсэн Алс холын аялал километр нь тэгээс эхэлсэн Алдарт хүрсэн олон одод навшин зигээс эхэлсэн Бидний мэдэх хэд дуунууд хэдхэн үгнээс Bugütige sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Beten auf Schindige sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Uçum doğruya sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Bence doğruya sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Bugütige sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Beten auf Schindige sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Uçum doğruya sich gesehen. Lara, lara, lara, lara, lara. Баян бүгд тгээс эхэлдэг.